أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زيدني علما نافعا ووافقا يلقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام عاد عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ngawiti ingsun Nglarasi iran kelawan muji Kang paring rahmat lan kenikmatan Rina wengine tanpa bedungan Rina wangine tanpa bedungan Duh bala konco Pria wanita aja mau ngaji Gur pinter dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sangsara tembe burine bakal sangsara akeh kang apa, Quran hadis seneng ngafirke kafir dewe dak tiga teki yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akali gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiarin dunia iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur Jong lale ake wajib ngaji sak pranatane nur piandalake iman tauhite bagus sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine kang aran soleh bagus atine kerana mapan seringan aku lan ma'rifate uga hakekot manjing rasane uga hakekot manjing rasane Al-Qur'an Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis Iku wajangan guru was kita Tentan cepake ing jero dan tan cepake ing jero kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dadi pedoman minong kodalan manjinge iman minong kodalan manjinge iman lawan Allah Kang Maha Suci Kudu Rangkulan Rinalan Wai Titirakati lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tondo iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun Iku sunai Rasul Kang Mulia Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita Ayung lakoni Sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajat Ananging mulya makom derajate Ananging mulya makom derajate palastra ing bungkasane ora kesasar roh langsung dan kadang Allah suarga manggone Oto mayite uko ulase Oto mayite uka ulase Ya Rasulullah Salamun alaik ya Rafi'asya والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود كرمي الفاتحة هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته